Astăzi vreau să-ți improvizez despre a refuza. Uh, mi-am notat aici ce spune în Dex, că este a respinge, a nu accepta, a nu primi ceva ce ți se oferă. Um, este, cred că a respinge este a refuza și, uh, uh, pardon, a refuza este a respinge. Um, probabil că atunci când am fost mici, Eh, ne-am dorit, eh, să zicem, o jucărie, mama nu ne-a cumpărat-o și nouă ne-a rămas în subconștient că ehm, putem fi respinși. Eh, știu că poate să ți se pară banal că o simplă jucărie la un copil poate să-i dăuneze atât de mult unui adult, dar ăsta este adevărul și întâlnim oameni straight face care au, n-au nicio expresie pe față și poartă o mască rigidă ca să nu se mai vadă de fapt teama de a fi respins. Cred că o avem cu toții și ar fi super să nu ne mai refuzăm, uh, să nu ne mai refuzăm să fim fericiți. Tu ce părere ai? Ceau!